Doğa girirdin. En, argar yoluna. Hadi istemekine yamıldı. Var mıydın? Evet er. Oğlattırı gitti kaçıdan. Orayın kastırağını da kıradık. التهجير وقد Thank you